Seguimos con el siguiente punto. la siguiente propuesta es la LAC 2022 en su versión 1, el manejo de recursos recuperados con origen en la Reserva para Infraestructura Crítica. Invitamos a Edmundo Casares a presentar la propuesta con el mayor octanaje No, digo con la mayor claridad posible. Casares. Pues, Recordemos que el eh, autor tiene 18 minutos para exponer la explicación de la propuesta, así que bienvenido al mundo. mundo. Gracias. Thank you. Buenas tardes. Good afternoon. Eh, yo vengo a hablarles de esa propuesta que tell you about mm. my proposal. Okay. Básicamente lo que establece esta propuesta es qué se debe hacer con los recursos que se recuperen y que hayan salido de la reserva de infraestructura crítica. Em, el problema que veo es que si estos recursos no son manejados de una forma particular y específico regresados a la reserva, se van a diluir en el pool de recursos que se están utilizando para atender a todos los que están esperando por espacio. En, la lista de espera por espacios de IPv4. Eh, uh, em, Creo que ya me perdí, no sé a qué le apunto. I'm not really sure what I'm pointing at. En el largo plazo, de no este, aplicarse esta propuesta, el espacio que se recupere de aquellos proyectos que sean fallidos o que decidan cerrar y devolver las direcciones va a llevar a que se agote la reserva. Eh, no tengo un estimado de cuándo podría ocurrir eso, pero es evidente que el no proteger estos recursos en, en un plazo determinado va a llevar a ese efecto, que se uh, agote la reserva. Y eso puede tener un impacto en toda la infraestructura que posteriormente se quiera generar o que sea necesario generar en la región en, sí el, el texto de la propuesta eh, agrega algunas especificaciones en mi idea que sean tres partes del manual de, de políticas. Mm, no sé, Ok, en el 2332, donde se establece la, cantidad de direcciones que se pueden asignar a las solicitudes, en 235, donde se establece la reserva, y en el punto 71, que donde se habla del proceso de revocación de recursos, y el texto realmente no es muy complicado, es simplemente agregar la especificación en estos tres lugares. Mm. Ah. Eh, bueno, este... Ese es el texto que, que propongo que se agregue. Eh, uh, en el primer caso es este, pues hacer explícito que, que la organización que recibe ese espacio, ese espacio recuperado debe volver a la reserva. En el segundo caso, es este, las direcciones que se asignaron a partir de esa reserva deben volver y guardar la cuarentena para volver a ser utilizadas posteriormente. Y en el 7.1, pues hablando del mm, proceso de recuperación, que se tenga la atención de, de analizar de dónde proviene ese espacio originalmente. Y si viene de la Reserva de Infraestructura Crítica, que sea devuelto a la misma para tratar de preservarla lo, el mayor tiempo posible. Y eso es, todo lo que establece la propuesta y no tengo, no tengo ningún otro comentario. Si tienen preguntas, please let me know. Ah, muchas gracias, muchas gracias El Mundo. Thank you El Mundo. Ahora invitamos a Mariela Rocha. Let's welcome Mariela LACNIC para Rocha presentar el análisis de impacto en cinco minutos. From LACNIC staff to present the impact analysis in five minutes. Bueno, ver que me ande esto, vamos. I hope this works. If I can make the clicker work, I think El Mundo broke it. Bueno, ahí estamos. Análisis de impacto, para la 2022-3. Comentarios del staff. Esta propuesta este, si sí nos parece oportuna, eh, pero tenemos un comentario respecto al, texto en sí mismo, que vemos que este, se, repite en algunas secciones. Entonces, uh, lo que comentamos es que es complejo mantener textos similares a lo largo del manual, entonces uh, creemos que es suficiente con incluir la modificación únicamente en el punto 2. Eh, nuestra recomendación es eliminar las otras dos secciones, que es la 2332 y 71 en el texto propuesto. Insisto, es para que quede más clara la redacción eh, no identificamos que esta propuesta tenga impacto en los sistemas del LACNIC. Haremos la consulta pertinente a los eh, mm, y eventualmente uh, actualizaremos esta sección de esa mesa. Eso es todo. Gracias. Gracias, Mariela. Thank you, Mariela. Ahora vamos a iniciar eh, el tiempo de discusión. We will now open the for discussion. so let us know if you have any questions, observations, or eh, comments. Reiteramos la And again, Q&A on Zoom, you a Q&A section, and you can also raise, inglés. Portuguese, um, English, and Spanish available micrófonos en sala, por favor, recuerden decir su nombre, país cuando, comenten, háganlo completamente en su idioma nativo. Recuerden que tenemos las traductoras y mezclan en, español, portugués inglés, castellano. Háganlo solo en un solo idioma. Estamos eh, con dos minutos eh, para hacer la pregunta al autor y el autor tiene dos minutos para responder. Así que comenzamos. Por adelante. Please go ahead. You have the mic. I'm Max Larson Enoui from, from Haiti. I, I, would so like I, I, would like to express my full support, my full support for, this proposal. Um, um, for this proposal. I'm working um, for, I'm CCTRD, CCTRD, and I've been working, and working for an Internet Exchange Internet Exchange for, for, 10 more than 10, 10 years. more than 10 years. And in the Caribbean, and in the Caribbean, it is a, a uh, reality, for, a, reality for, a lot of territories, a lot of territories to have to have to put in um, place such, infrastructure. such infrastructure. And that's why we and that's why we call them infrastructure. infrastructure. And I think that and I think that this is a minimum that we need to do as a community to make sure, to make sure that, that those new those new initiatives can find uh, can uh, find necessary, uh, necessary resources, to establish to establish themselves and to make sure that they are sustainable. So, uh, so thank you for uh, thank you for coming up with this proposal, and I, fully support. Thanks. Thank you for your support. Thank you for your support. Okay. Okay. Hugo, adelante, por favor. Hugo, adelante, por favor. Gracias. Gracias. Hugo, Hugo Salgado de Nick Chile, de .cl. bueno, repetir un poco lo mismo que decía Max. Eh, los STLD somos uno de los que beneficiamos de, tener, acceso eh, acceder a recursos de forma, o sea, de uh, infraestructura crítica. Y pensamos que, que, es toda la región la que se beneficia al tener esa posibilidad, de eh, tener los TLD. Em, consideramos de que por, por, nuestra posición dentro de la región, esperar que cuando empiece el, sunset de IPv4 los STLD sean de los que tengan que quedarse hasta el final dando soporte. Entonces, además hay, muchos STLDs pequeños que incluso no tienen sus propios recursos ahora, utilizando su proveedor y, pensamos que con el crecimiento, quizás con la interconexión futura, van a necesitar. Entonces, apoyamos eh, absolutamente esto y a nombre también de um, Chile. Hola, Hernán Narcidiácono de Argentina, con dos sombreros, dos sombreros operador de red y plan uh, con el sombrero de, la base. de Cabase. eh, bueno, manifiesto mi apoyo a la, propuesta del mundo. Eh, la realidad es que me parece un tema de, sentido común. Eh, la realidad es que las infraestructuras críticas nos afectan a, todos la realidad es que eh, si lo miramos desde otro lado, la vuelta al Uh, the return to the general pool does not solve the problem of the waiting list. So I, I just think it is common sense to prioritize critical infrastructures, and that's why I express my full support. Edmundo, anything that you would like to comment ah, before going on to the next eh, question? No, just thank you for your support vi el análisis de impacto y no tengo problema en, modificar la propuesta para, para el texto como lo sugiere el ACNIC. Gracias, Edmundo. Pasamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes, Jaime Cruz, eh, represento al IXP Chile en PIT eh, Alica, y nosotros estamos de acuerdo con la propuesta. Nosotros hemos usado asignaciones de IP en IP assignments. Porque somos de infraestructura crítica. We are part of the critical infrastructure. Si and we agree that if you return eh, IP, IP addresses, they should go back to the same pool. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Thank you, Jaime. Lito, adelante. Lito. Hola, Lito Ibarra del Salvador. Ibarra from eh, El Salvador. Pertenezco a una organización llamada SBNet, que fundada hace 20 años, eh, jurídicamente, pero existía de antes, virtualmente. En todo caso, es la organización que administra el punto SB, el dominio a nivel superior para El Salvador, y también auspicia, eh, desde, so, tratado hace años, pero ha logrado ya, el punto de intercambio de tráfico El Salvador, Ixal. Eh, por tanto, creo que conocemos de primera mano qué es infraestructura, infraestructura crítica. Sabemos que está en el núcleo de Internet, es vital para Internet, y por tanto respaldamos ampliamente esta propuesta porque es, creo yo, algo de lo mínimo que eso tenía que haber estado puesta desde antes, pero, pero uh, lo respaldamos. Gracias. Gracias, Lito. Gracias, Lito. Patara, adelante. Sí, Ricardo eh, Patara. a favor de la propuesta. Eh, tenemos ahí, el, por el nombre ya uh, indica la importância da infraestrutura infraestructura, crítica. Uh, esse, esse pool de direções foi criado justamente para possibilitar atender a lo que vem uh, uh, no futuro, nada mais justo que as direções que porventura se utilizaram e não se utilizam mais nesse contexto regressem e que se possa utilizar a outra que vem no futuro com a mesma eh, com a mesma com o mesmo tipo de serviço que se acredita. Gracias, Patara. Thank you, Ricardo. Adelante aquí en el medio, por favor. buenos días, Pablo Ruiz de Internet Panamá, el de Panamá. También apoyamos la, la propuesta, entendemos y estamos viviendo el tema del crecimiento de la y es muy importante uh, contar con estos uh, recursos eh, para, la, para la comunidad local y e internacional. Muchas gracias. Vamos al uh, micrófono aquí, a la izquierda. Adelante, por favor. Aquí, adelante, por favor. Hola, buen día. Hello, buen día a todos. Morning, Carlos Sanabria, Carlos of uh, Big efectivamente, viendo algunas métricas I was looking como que ya hay puntos de intercambio de tráfico que representan un 30, 40, 50, a veces 30, 40, and even 60% of the local y um, como que el, uh, el, los puntos de intercambio se vuelven, obviamente es una infraestructura crítica, pero digamos, si, si, diera el tema uh, de eh, no tendríamos recursos, como no que se vuelve más crítica. Entonces, creo que la, la propuesta so del compañero es muy atinada y, y, y la apoyamos. Gracias. Gracias. Vamos para aquí. Adelante, por favor, nombre y país. Buenos días. Eh, mi nombre es Sergio Tenorio de Costa eh, Rica. también estamos a favor de la política. Creo que es algo importante para todos en la región como IXP, Eh, contar con, con, este pool, por así decirlo, de direcciones extra que podamos tener ahí para poder solucionar muchas cosas en la región. estamos completamente a favor. Muchas gracias. Vamos al micrófono aquí en el medio. Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Cartwright de Perú, de Perú y Eh, también eh, uh, estoy de acuerdo con la propuesta, me parece muy pertinente porque permite mantener el espíritu de la creación de estos recursos para uh, infraestructura crítica. Y como justamente decía Hugo, eh, si bien estamos todos tratando de migrar IPv 6, hay que estar también preparado para ese sunset de IPv 4 que Paula, un buen tiempo, y yo creo que hay que asegurar que eh, tengamos la uh, infraestructura, o sea, tengamos la IP para esa infraestructura crítica que está creando y que se va renovando. Gracias, Salvador. Thank you, Salvador. Mauricio, adelante. Mauricio, go ahead. Gracias, Mauricio Thank you, Mauricio Oviedo. Coordinador del grupo técnico de la Coordinator of the technical group Nuestra of parte también estamos de acuerdo con, la propuesta, es excelente el buscar maneras de proteger estos recursos para infraestructura crítica. No vemos que si después hay que crear, por ejemplo, un intercambio de tráfico, tener que esperar cinco uh, años para poder uh, recibir esos recursos es algo que tenga uh, sentido. Por el contrario, va a ser para apoyar a los mismos proveedores, a los diferentes eh, actores dentro del ecosistema, así que estamos de acuerdo y que atinado que lo um, puedan proteger. Muchas gracias, Mauricio. Vamos al micrófono aquí, adelante. Hola, soy Gilberto Burgos, del IXP Yucatán de uh, México. Me manifiesto a favor, eh, y no solamente eso, lo, felicito, lo aplaudo, el mundo. Uh, eh, es una observación muy importante y muy atinada que hayas puesto uh, atención en este tema eh, que le da ah, vida y valor a la columna o una de las columnas más importantes del ecosistema de Internet, que son los IXP. Uh, uh, Muchas gracias. Aquí adelante, por favor, micrófono del centro. Buenas tardes nuevamente desde uh, Argentina y que de la costa atlántica argentina. Yo y mis colegas estamos a favor de esta propuesta, nos parece excelente y apoyamos a todos los que están a favor de esta propuesta. Gracias. Mariela, Hola, ¿qué tal? Gracias, Ed. Um, eh, está muy bueno lo de la infraestructura crítica, me parece que habría que hacer alguna aclaración. Eh, la cuestión de infraestructura crítica me, me, parece que habría que, eh, principalmente porque vos hoy tenés herramientas, y no me maten los GXP, pero yo creo que el problema mayor que ustedes tienen es el crecimiento uh, de uh, sus clientes y no la reservación de direcciones para, para el uso en el XP. Porque hoy hay herramientas Vamos Lo, a checar 5549, lo hablamos ayer, donde vos podrías enrutar tráfico IPv4 por sobre direcciones locales de IPv6, lo cual hace que un IXP pudiera no necesitar más bloques dedicados a IPv4 para funcionar. Y eso funciona, está implementado en muchos lugares, y me parece que esos bloques quizás se podrían analizar si se pueden en realidad destinar a los clientes de los IXP que hoy en día no Es solo una, una apreciación que me parece que I think that this is something that should be borne in mind. Yes, Thank you. Yes, I think it's a good comment. However, me parece que yes, indeed, I think that it needs further analysis. en lo que mencionas de los clientes que están conectados en el ISP. Y bueno, esta propuesta no llega tan lejos. Es un tema que, que sí creo De todas maneras, agregando un poco lo que dice Edmundo, creo um, que la propuesta creo que separa también los recursos recuperados, ¿no? Cuando es infraestructura uh, crítica, que um, vaya para, para esa reserva y cuando no haya salido infraestructura crítica, que vaya realmente para los ICPs Es, es así como entendimos. No, en la 231 que estamos modificando. No, lo propuesta simplemente es que si lo usaron ese espacio de direcciones salió del pool de infraestructura crítica y no se utiliza más y regresa uh, al mismo pool. Al mismo pool de donde corresponde. Ah, en este caso entonces un IXP que, haya, que desaparece y haya, recibido ese espacio antes de tener el barra 15 para infraestructura crítica, donde volvería ese, bloque. Solo para aclarar la comunidad. same place, just for the sake of clarification central. for the community. So it would go back to um, the central ese, pool? Ese punto no well, lo, I didn't a ver, a address that. No sé si A ver, no, sé, no sé si... Ese barra 15 se generó por allá de 2015, I 2017. Uh, Estamos hablando de IXP que se había generado antes de esa fecha. Uh, no, sé si eso se envió en, el análisis o alguien del staff puede aclarar. Uh, si todo el pool que se, recupere de IP vuelve al pool de barra 15 o uh, uh, uh, solo para aclarar la, pregunta de 15, ah, o el comentario de Ariel. Just, uh, Hola, eh, Alfredo Verderosa, uh, staff del ACNIC. Eh, uh, nosotros como interpretamos la política well, en el análisis de impacto, uh, lo que salió del barra 15 vuelve a la reserva, lo que se asignó antes va al, general, va a estar seis meses en cuarentena y se va a asignar a los CSS. Esa fue la interpretación que Ariel. Ariel. Muchas gracias, Alfredo. Seguimos con la siguiente pregunta aquí en el centro. front. Salvador Vaquero, Salvador, en este caso, eh, IXP, estamos en desarrollo. y sí estoy totalmente de acuerdo en, este, enfoque, en esta iniciativa. Me parece que nos hace falta más infraestructura común eh, en países, particularmente en México, y creemos que eso nos ayudaría por, para poder crecer más la parte de infraestructura crítica en México. Muchas gracias. Jordi, adelante. Jordi Palet, en contra de la ah, propuesta Casualmente Ariel y yo uh, comentamos hace unos minutos cuando se uh, estaba presentando uh, y aunque inicialmente me parecía buena idea, sinceramente, eh, nos dimos cuenta de que realmente creemos que no es necesario. Eh, Ariel mencionó, buscamos el RPC, es el 5549, que permite sin necesidad de direcciones IPv4 eh, usar solo IPv6 para enrutar tráfico IPv4, con lo cual, mm, si técnicamente está resuelto, ¿por qué lo vamos a resolver con una política que supone probablemente más costo, más, más eh, digamos, eh, carga de trabajo para, para la CNIC, etcétera, y para los otros RITs, o sea, exactamente igual, ¿no? Entonces, uh, creo que realmente hay que repensarlo porque quizás que no es conocido el RFC 5549 y por eso no se ha observado que, hay una solución técnica eh, perfectamente legítima que además ayudaría con más motivo al despliegue de IPv6, que creo que al final es el objetivo de todos. Uh, Gracias Mariela, no sé si crees eh, comentar algo respecto a alguna, alguna algún comentario anterior o quieras aclarar algo o es un tema nuevo? Oh, Let me just make a comment on the impact analysis. Uh, what we mentioned, este, uh, duplicados o repetidos similares, digamos, en, la propuesta, nada más que recuerden que si los moderadores lo consideran, eso puede ser tratado en el editorial directly. Just Mariela. Vamos a, la pregunta del señor, por favor, adelante. ¿Usted el micrófono? Aquí. ¿El micrófono? Ah, bueno. Entonces vamos con, con Hernán, adelante, por favor. Um, good afternoon. Herman Morileski, speaking personally, I'm completely in favor of the proposal, eh, though I understood it the same way as the staff, as drafted, eh, it should go back to the same pool. And I eh, think that this is good policy for the entire community, other than the uh, critical infrastructure is for the benefit of the entire community. That's what I wanted to point out. Thank you, Hernan. Ricardo Patara. Yes, I'm Ricardo Patara. Let me add an item to what Ariel and Rodi just eh, said. That's right, the idea is very interesting. Para los IXPs, pero hay que recordar que la política no, no asigna direcciones solamente para IXPs, uh, hay para CCTLD también, uh, entonces esa solución no se aplica a eso. Y agregar también que tampoco esa propuesta trata el tema de cómo se va a uh, utilizar los recursos, más para garantizar que los recursos que una vez fueron reservados para ese fin, se quedan Que hay soluciones para IXP, excelente, pero la propuesta trata de garantizar que original se para las Franco, algo uh, en they Were a todos a participar también en el Zoom. Em, unos minutos. tenemos, tenemos. Adelante, please. No, bueno, aclarando un poco, por eso yo les decía, eh, habría que redefinir el concepto, de porque ahí o sea, entiendo que se, se, hablan de un montón de cosas a la vez y no es intención de, alguna manera de perjudicar a, nadie, pero digo, desde mi punto de vista, me parece que el mayor problema de, de los IXPs es que hay miembros que no se están asociando por no tener bloques. Entonces, si de alguna manera hubiera, particularmente hablando de ese caso, no speaking of this case, not of the rest of the Digo, critical infrastructure, but maybe if there were a way, technically for the bloques, esos bloques se podrían usar para hacerlos más grandes es For New customers. no sencillamente so, salir a, a matar Go out and kill ah, IXPs. Gracias, Thank you, Ariel. Douglas, Douglas adelante. Please. Um, uh, por favor, en, en portugués. por favor. please. Sí, yes. yes. eu sou Douglas yes, do Brasil. I, I Imaginemos que eu sou uma pessoa de má índole, I'm, sou safado, um, e está faltando IP para mim, IP, e eu falo, bom, uh, agora eu vou fingir que abri uh, um XP. Uh, Quero entrar na fila, ganhei prioridade na fila. Esse é o problema. Efetivamente, esse é o problema da questão. Então, And talvez ah, colocar uh, se vai ser para XP, obrigatoriamente vai ir com ROA, ROA com SNZL e o cara não fica roteado. Aí uh, acaba com o interesse do cara pular a fila e ganhar uma prioridade que não deveria ter. Uh, Essa é a minha sugestão. Obrigado. Edmundo. É so that's what I suggest. Edmundo. Adelante, Hernán. Go ahead, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés, My name dice la para infraestructura um, crítica. Eh, critical recuerde que nosotros tenemos servicios eh, de CDNs, eh, que les exigen tener que tener IPv4. Entonces, el que no vuelva esos recursos a, al pool de infraestructura crítica haría que no podamos ofrecer esos servicios. Entonces, que lo tengan Muchas gracias, Andrés. Bueno, ¿alguna otra Any other comments? comentario? Iniciamos la discusión. Should we start the discussion? Bien, vamos entonces a iniciar. Okay, so let's start the discussion. Oh. No. Este, la medición de, de temperatura. Uh, eh, para eso vamos a pedir ayuda a, de staff para que nos ayude con el uh, soldeo. Uh, Los que están en Zoom, reiteramos que va a salir un cuadrito que dice votación, pero no es una votación. Y bajo ningún concepto será tomada una votación. uh, considered as such. So you have poor four. El staff del ACNIC, por favor, si nos... LACNIC staff, please. Dan una mano con el soldeo. Could you Entonces, help us out? aquellas personas so que están a favor de la propuesta of the proposal of the management of resources recovered, mundo, que es la LAC 2022-3 um, versión 1, que levanten la uh, mano. LAC 2022 version 3. Oh. Mantengan así, por favor. el staff me confirma cuando tenga contado. Could you please, uh, the staff, could you please let us know when you're done? Bueno, pueden bajarlo, por favor. Muchas gracias. Uh, Aquellas personas que están en contra de esta propuesta, por favor, levanten la mano. If you are against, uh, raise your Ah, pueden bajar, por favor. Aquellas personas que se abstienen, por favor, levanten la mano. Muchas gracias. Bueno, la propuesta LAC 2022-3, en su versión 1, el manejo de recursos recuperados con orígenes en la Reserva para Infraestructura Crítica, cumple um, sus ocho semanas de discusión el día 11 de uh, octubre del 2022, por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores vamos a comunicar uh, a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso o no, por lo que invitamos a seguir discutiendo esta propuesta en la lista de uh, políticas. Estamos. Muchas gracias, so Edmundo, thank you, Edmundo, por for your presentation. un aplauso, por A round of applause for him, please.